श्रीं ह्रीं ह्रों हैं हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महामह भैरव भैरव रूपेण धूनय धूनय कल्पय कम्पय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर शोभय शोभय मोहय हु पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महामह भैरव भैरव रूपेण धूनय धूनय कम्पय कम्पय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर शोभय शोभय कटु कटुकटुमो पच पच गृहाण गृहाण